электроскоп металлдан жасалган алкакка коюлган пластмасса тыгыны аркылуу учтарына жука эки баракча бекитилген металл өзөгү өткөрүлгөн алкак эки жагынан тең айнек менен жабылган эгерде зарядталган таякты же денени жакындатсак эки баракча түртүлүшөт зарядталган дене жакшы электрленсе эки баракча өтө чоң бурчка четтейт ушул эки баракча аркылуу дененин канчалык электрлешкенин байкасак болот